kasih warna uh. terus kita aduk terus kita kasih sedikit gula Tali yang ini dikasih warna yang ini nggak usah diwarnain ya guys soalnya kita buat warna eh, gelangnya berbeda warna terus kita mau kita keringin itu kita jamur ya guys ayo kita jamur dulu Nah. Itu Yes, aku mau ngambil dulu talinya. Di talinya sudah kering. Ini dia. Ambil. Yes ya. Ini kita mau buat gelang gitu yes kita buatnya jadi kita taruh dulu ya kayak gini kayak gini diputar balik Kada ka

ini jadinya tuh kan jadi kalau dilepas kayak gini hasilnya kalau dibuka